buona mattina a Ciwi. Anche a Roma che ho che viene a Stromo, poi un saluto a Di. Oh, un bene non gli ha posto. Mm. O mi parola per i tu pionieri de per automata traducado eh, e che io uno anche ho esperatisto Chi adipa rastrion? No. Allora, eh, la cefa chialo al, argomento prelingvo. De Arsoni, Kajtrojanskije, kiwi construis du um, computer machinoin kiwi capablis uh, per automate traduci. Do, i più clarigo pri la lingua uso, mi sempas la tradizio de Esperanto, che la lingua è sasnur homa lingua, por mi. Mi ne niam usas la vortan lingua por indici mal homa lingua. Quancam, hodio sub la, la premo della angla, oni mixas la concepto. C'è, tradiziae, eh, Esperanto secas la franzan voio, et ius inifas che lingua esas longa. Cai, se vi volas usi pli generala termino, pei anco mal omai lingui, au ne omai lingui, in Esperanto nimi diris, antaŭ la dua mondmilito ĉiam lingvaĵo, ĉar Italian character in the wikis, che fatte estas lingua di linguaggio. Cai poste mi parola pri program in linguaggio e la maniero in codighi in forma computidoi. Sed vedo linde mi diras vi vidas che esprimo program linguo. Se tio essa trompo effettive, è confuso sta idea. Cai eble estas grave ce la limiti nun, Kaj kio estas la ĉefa diferenco inter lingvo kaj lingvaĵo? Ni kiel esperantistoj scias tre bone. Ĉar ne estas la nomata je via samo natureco de la afero, natureco de la koncepto. Sed la fakto ke homaj lingvoj havas tiene lo mata tu obra la articulación no se inipas cae morfe malo y es la de homa e lingue, que lo distingas homa y lingüe de ne homa y fine pomas paroli en program lingüe y cae aceti panon ecce mi ne povas fare tion per reale in caracteroi. Ciar tio eses nur conceptoi. Che la differenza sas giuste tio, fonemoi, cia oni sias linguistico, fonemoi ne havas en havon. Havas distinguita sonon en la sistemo de la lingua, sed ne en havo. Ne signifo, parta signifo. Tio mi volas Cioè, a di ne ne ne sto scolare che mi parola poste mi parola multe pri formaligio e formaligio del linguaggio giusto estas. Forimiti un proprietum Dai focusici così che la relato i sintassi nel lato au ie ehm, nur la semantica parto. Ciutio tio sa sufficiente clara. Ciutio tio sa scrava punto. Yes. E pronto un cattivo. Da mausano interlingua carne in Yes. mi Capris, per appunto. vi farò questo esempio Mi prendo la, la esperanta vorto cato. Hier li povas analizi. Du maniere. laura sonno cato che è sos laura sonno in do laura fonemo in la dua articulazio è sos laura morfemo in o Exemple, kio kio gi signifas? Vi povas kontraŭstari so kai ko esas du fonemoi char vi havas paron en kiu ĉiu sono esas la sama krom unu kiu esas la maniero por trovi la fonemo de lingvo Exemple, in en Esperanto ni povas diri kato, longa a cato. Tutio changes la signifon? Che ne? Sed, exemple, en, uh, la germana, se vi dira stat au stat, tio esas du, malsamai vorto, ecio ne? Tutte malsamai, tio signifas, che in la germana, ti dobla a estas ponemo, char vi havas patro, tio nur unu solo estas malsamai tiu proprieto de fonemo fonemo e fonetico ne existas en linguaggio nur homo e havas che pro tiu esperanto ne estas man homo lingua fatte che tiu esa la differenzo inter la filosofa e lingua privata de wilkins esempio che de multa e alia e vidis kai la tiene nomata a posteriori lingua do tiu i um, plan lingvoi kiu havas la duoblan articulacion kiu vi povas trovi tion tio estas ege grava ĉar kiam ni parolas pri per automata tradukado ni vidas nur ni uzas la vorton tradukado por scriba lingua ha interpretado por parola. Do, exemple en la Europa Parlamento estas somoi qui recte devas audi kai tui interpreti al aliulo. Kai foi oni di la traduki, se ti ona bona, bona buona la uni. Cha traducado pli bone oni fa che oni usa nur por texto. Ni havas definitan texton en lingvo che volas rehavi la saman texton en alia lingua. Io tipo scriva, scrive, io parole. Io è sasclare, mi esperas che yes, char, eh, mi devas giusto in marchi, che niente io miro, eh? occupiggia il traducato ne prepare con pri interpretado kai effettive è la tuta tra la tuta storia di arte fare di te niente so che ogni video poste ben non se mai mi credas i video stio che la focus o ci è messa spettra educato c'ha interpretado estas jam for della stella rego unue che tio è stanca un argomento che un exemple nicchie le esperantiste può ascoltare. Cioè che poi ogni altro, sto esperanto in estas utile, c'è il macchino di soldi ci per automata, per automata traducato. Che li può dire? Yes, e più. Che ci sono ancora interpretato? No. Oh. Nel mio penso a spregire. Nel mio. Che nel mio è ci immagas chi è fare. Dio è troppo complicato. Troppo complicato, vero? Do, non, io, io, io, io rispondo alla contro controargomento, io sto defendo della, della contro-argomento cartesia effettiva. Cioè cartesio diris machino in eniam atingos la nivelon por regi lingvon kiel homo. Che è povas diri che tra tutta la storia di informatico ni jam forgetas la duono della, della problema, che esso si interpretato. Yes. Dopo che il telefono e è più reale, ocho, ocho de estas, ¿cierto? ¿Tiene un problema? Sí, ¿Tiene un problema? ¿Tiene un problema? ¿Tiene un da ¿Tiene un problema? ¿Tiene un problema? oni uh, klopodas nur komprenigi uh, la fonemoi, la sonoi, ne la signifo. Poste esta es un pasho por... Yes, vere. Un grande pasho? Gis nun, es ne existas prototipoi oni tute um, disigas la du problemoi. Gis nun oni ne habas proposi, ec, ne prototipo in fare tio. Ca imago, la plei granda problemo, tio rilate, esas rilate alla... chi non mi piace in esperanto? Alla flan signoi della testo. Como, punto, risigno. Cioè, chi ha mi parolas, vi, chi è homo, chi ho si povas leggi, cioè che mi havas la antropologia in pruvo in tio cioè estas massa mille se homo ne legi compreni la la parola la el parolo vi tutte vense resonas per homo e punto tri signo tutte tutte ordinare vi vi metas la giusta in pausa e tra che sono scrivo yes yes chi vi pensas sed tio comprenigi alla la pausa e comprenigi la pausa alla alla alla con al computio estas tutte e <laughs> ordinare affero char molto voi la prei molto della um, eh, recon uh, programmi che ora conas la la sono kai transforma sta auda en texto esas nul fluo da vorto che ne mio fancino ecce la commerza in un numero tempo che okay, io anche ho non mi dico grava affero che il programma che io faccio sanno la di inverse con la B2 che è del tempo o che questa sa ah, anche tutte lì affero ne può essere ne c'è la resa ne c'è la problema è sta salia se vi uh, inversa la sagon vi ha tutte lì un problema c'è vi se vi et e la problema recte de texto vi hava strukturo. Se vi comenzas de le parodo, vi ne hava strukturo un effettive. Au hava alia strukturo, mm -hmm. con multe da pause, reprenoi, uh, se, imago, uh, se vi iam vidis transcribum de, de conversazione, estas, estas ege uh, ne credibla un mo foio, Ciar vi legas ca vi comprenas presto un enion, chi Uh, pausas uh, in la mezzo de, de vorto, che refrenas, che ridias la saman foie un pur foie, che che foie la grammatico ne è stas tutte giusta, se ti la, la, la, la conversazione fluas. Che in generale, mm, pli la conversazione estas neformala, des pli gi havas malvida struttura. Ok, ti ho anche questa a mio parametro se mi può sicuramente che un essere stia un stia fuori che ne oh buone <laughs> no buone siete eh, la la vero è sta che in un tempo è ce ne io propodo fare fare rectan rectan prototipo in mhm. accademia o in in sport centro mi diras e ce ne che do tio iam sta forte animo viene vedere vere forte animo ci ehm Globoda s kai fugustigas per cita taruja parte. Yes. And so sed a signifas, state MRI signifies in a yawal view noun sense of back mean we is machine on the in and in meti va Mhm. kai la machino parolis uh -huh. esperante. Yes. Oni certe ne povas fari tion kun aliai lingvoi. Yes. Sed la reguloi in, indigis ca tiu eblas yes. relata al esperanto. Yes, sed rigardo. povos dire presca un ebla. Char vi parolis pri la eh, silentoi. Yes. Sed en la viva parolo, ne nur la silentoi havas diversain apartai signifoin, sed la mangestoi, la mieno, ca cine estas enmetig ebla in la nigran scatolum. Kiam vi, vi auskultas la radion, vi ne havas la, la gestion, tamen vi comprenas? do ti oni po vas disi ne se ta same ve komprenas ka se vi ekstrie e triozio ka oni deto dum parolate parolante ti aka ka estas mal facile captebla. Es la por por programisto. Yes. <laughs> Ok, which. Yes. Yes. This is no I forgot to give faras artefarita inteligencia inteligencia kai tiutio. Mi opinias ke ek de tiam ke de ek mia te pus telefono rekonas la vorton. Mi opinias ke poste eble es por nega paŝo. Se de frazo, se por mi ne estas ne imagebla. Yes. De vorto al frazo estas uh, grandai multai paŝoj. Yes yes. che sembra tio postulo su tutto un curso nel settimo eh. <laughs> ciao yes questo grande problema arcai por uh, alla alla rimarco de paolo estas eh, estas kai kai uh, e por uh, la mieno anche se vi se vi inventas uh, mm, speciale in uh, luogo sulla cerca il punto della disagio cae vi instruas che se li esas ti esas felice e ti esas trista al computilo poste por comparo della mia non i povas or io non comprendi mm. io ti existas Tio iam existas to, effettive estas mus facetta problemi mi vidis yes mi mm. eh, dico se sentite interesse cioè di chi tio detto che sono de la problema che ti ha parto de del te farete in ne, in te non è tutto che ho anche sempre duro kai ehm la fero che mi vola su streki che ci vi ti vi aspetto che un ieri marchi spune di CTE estis e eh, la historia del punto eh, pritractita i molti poste ne do almeno oggi la ocdeca in diaroi la è eh, il parolado la ricondo del parolado la ricondo della mienoi kai tio aspekto i esti tutte for de arte farita in intenzio effettive kai tio sigi tio esta sla ehm um, chiavo per tio uh, eh, ni uh, eh, focusinja per intralcato per automato tralcato hm dopo non vidas la dubbio niro mi io estas effettive Armen de vena Franzo, ne Franz de vena meno che mi dies Gero, per tanto non avere per cuor la clerico Charlie diris, esta si strange, che Franzo ingias Armeno, effettive yes, es Armeno che vigis Franzo. Uh, ah, do, ni ne sias multe pri, pri, pri sia vivo, i mortis en mil ausentes seste, sed minet sine sias vius effective, do mi sias che li studis ingegnerio in Armenuio cae in San Petersburgo. Poste li iam, mi igis reconata in citi viaro, mil ausentes tridectri, Iam li uh, preticis patentis sia in vantaggio ser o cerbo ne idealisma aliro se è realisma aliro la filosofia di punto do la metafora è che la advaro, un idiras un tempo la apparataro similas al homo cerbo che tio estas nova, che ci nun, di di snur similezzo al menso no, alla abstracta intellecta mm, eh, si può vole homo né alla fisica organo che ho permesso a difensi cai lì eh, presenti ci ti un mm, ti un macino e la Parisa Universale Exposizione in 1937 Vistias che la universale exposizioi est is momento por por montri novigo in en la buona en la nuova duono della Biblioteca del Cento. Ehm uh, kai ci tie ci pardon, ci tian. Es is prototipo. tio signifas che esis duon funzianta machino la machino ha estis uh, granda iomete che ci tio scatolo tio leg cubitro che vi povas metti in g uh, paper bendo preti in tantaue vi deliras e eh, li revividas la uh, traduzione che che ci funzionis kiu lingua kiu do la lingua la lingua estis do la e la si stia, questa stia nigra scatolo Qua lingua possa essere il vari typer che si spezzo da type machine ora metti la la indica in corto e eh? poi se stai in machine ancora metti di dividis chiedo giusto che uh, che vedo è la unua io eh, metti la type machine on recte e uh, uh, compute machine e ti la due passion posta esa search mecanismo que tiene en la lista de la search mecanismo search laula la aula eh, y la justa en orto fine significa motoro tenis per elettra motoro Kio e ligas la traducono nella Francia Kio maniera g do la celo le arzoni estis traduki telegrafan fac lingvo la papero i in de tie in la search machine che è la più grave parte di avas paper ejemplo, columno definas lingvo, ciu alineo definas traduco. Cioè, imago, exemple, che vi volas traduci de esperanto alla Franza, cioè vi volas diri io chi è la mi sendis telegramon della posta ufficiale. Vi povas diri tio? mi sendita telegrammo posta ufficiale. Sempre Sio, se na fero e temas pri telegrafa lingvo. Telegrafa fak lingvo. Do, kio mi faras? Mi typas, exemple, mi. Kio mi typas la mo, kai la i, poste mi devas diri che tio esas la fino de la vorto, kai vi, vi alclacas specialan butonon, kai nun la motoro serĉas la ĝustaj kombinoj de la truoj kiu al ni. kaj mi metas en memoro poste mi metas la duan vorton sendita kaj ambaŭ kokopo estas ege simpla afero tio oni parolas pri tio en la, la jargono de per automata tradukisto in rekta paradigmo. Rekta paradigmo significa traduco per automata traduco word al word je ordo que un vi en metas to se vi havas diversa en vorto ordo na vi uh, povas tocar en ca o que ca en um, malibataje efective esas ege simpla bruta se vi volas Ducon? si devis suficie longi dauri yes fakte <laughs> fakte brave. Ciao, se vi volas en meti sintaxon o morfologion eh, la la fero ege complicas. Kai tio esas sne credeble, vi vi devas memori la jaro, ciu. E vi date de. Kai kio sucedo, kio casis en mi al centri de excel. Tio maschino postulis multon da laboro, por construi, po, mi povas imagi. Kai uh, eh, estes du clientoi, speciale cliente, uno la Parmeo, che la via la Francia Bosch. Cai protioli tio li uh, eh, perfettigi la prototipo per costruire tu eh, plen plan funzi funzionanta in macchine. Se ti ho caso se 1939 la tua mondo militò. Cai <laughs> cio finigis la do l'armeo che la posto habis alia in uh, eh, urge in tasco in dio che la la povrulo è tutte tutte um, ehm, li habis tu in tasco li li for li usi si ante in bon che dio pagis li che do li li, li fini si ambivo chi è che da unide se li successis savi la du prototipo che post dopo un minuto io usonano Michel Corbet, uh, eh, estis Franz de Vena, che laboris c'è la, uh, un ufficiaio de UNESCO in Pariso, successis interviu li, che publicis articolo nella Francia, giuste nel miaro 1960. Du monatoi poste, la inventito mortis tio estis la malgioia afero. Cai, giuste char li verkis en uh, uh, de UNESCO nella Franza, nemmio rimarkis tio. Charles cia li diris hierau, uh, la moderna historio de, de informatico parolas cefe in angla. Cai do, il mio più teratentis tio. Char, anessis fac giornalo, cai mi devas attendi Ia, in 2000, or habe articolum in fat jurnalum informatica, ciur apurtas ci historia. To, tio eses la, la ferro. Cio eses demandui per tio? ne e due povas pos. Poi in pausa, che è posto in parola la Esperantisto, che io provo di per meccanico, per macchino. Do, pausa, un dec minuto e dec minuto. Do, bone, eh, Paolo, eh, sarei di stemando in, la pausa, che nun mi petas ripeto a salire, resta la domanda in pubblica. La domanda estas, questa, ci sei si volemas pri la scienza e articolo de signoro Quevedo che un vi hierau ciu il estas atingeblai rete au man preneble en iu eh, archiveio yes uh, mi ne trovis ili nue per rete effettive mi trovis nur la franza uh, eseum sed estas uh, eh, esperantlingva artikolo, ah, ne, hispanlingva articolo en esperanta gazeto, tio, kai citu articolo havas autoron, kai eble oni povas turni al tiu autoro, ki esas hispan esperantisto. Do, so, eble scias. Mi pensas ke eh, estinte la presidenton de la Reala Academia de la Scienzoi, en la reale che rimedo la senso e nepre estos archivo, char citivo estos la lei granda in cae uh, grava istituzio e hispanuio per tiu afferoi. Cae do nepre devas est io, sed tio non mi postulas laborum, medaurinde effective, oni pre, presto ne niam parolas per, per tiu pioniero de ni, effective, de nia comunumum. Mm, Os es interesse, interesse starigi, repopularigi la ferron ca eble repubbiki la l'articolo Mi mi povas repensi tion ca scribi al tio signor, mi mi havas la hispanin particolo, ca se mi trovo signor nain, mi dono sa di, per rete, ca eble mi anto povas paro prelegi per tio, in un caso, sempre osiecci, Ja. <laughs> no, bene. Però li invita su un la la la tua. Oh no, bene, uh, mi mi forgesi menzi un fatto la architettura della meccanica servo è sti sege simila al computer machine e costruita in la pindecai chiaro. Ma du du de chiaro poste giuste la chi in maniera uh, la Harvard si spalda se si che che si mira alla alla computino e eh, chi uh, mm, essi costruita in un sono giusto post la tua momento che ho anche prima di però do nulla mi ha due pioniro Trojanskije. Do, li um, obtenis uh, rezulto in, in la sama iaro di azioni, sed uno ne la lian, tutte sen depende, ca imago che uh, li venis de Orenburg, e la sua parto de Urala e Montoi, el familio, che viro estis laboristoi en fervoioi sed li estis ege lerta inter, inter la fratoi, kai do oni mandis lin studi ce Universitato de San Petersburgo, gis la eclamo de la Unua Mondmilito. Eh, occasis la comunisma revolucio in iaro 1907, kai li daurigi sian studo in, in tutti onomata Institut Krasnoi Professori, Instituto de Rugia e quindi tra il lavoro degli Enin e in assenso del culto. Chiedi collaboris alla grande soveta enciclopedio, lo dice Fatax Orestis, con verchi Malda o Sovetunio fermigis al extra mondo, tio signifas che uh, ehm, tion uh, ehm, Trojanski faris estis tutte neconata exterlande. Cae cio oni faris effective? Uh, oni nomis lì la Charles Babbage de per automata traducado. Charlie uh, ottenis patenton, sovetan patenton, en la sama iaro de azioni, che se ne pende, 1933. Perchio? Prima scino, il grande, col team de de Arsoni, grande che scrivo tablo. Eh, kai ti scrivo tablo en han havas ehm ti non mi diras. Che se han havas la la la macchina ene ehm um, cascite. Cascite nella scrivo tablo. Ciò do chiu vola scusi la tributablon recte uso la maschino servita al menino. Innovera il concetto di mica scatolo. la fine della tua. Boneron, tiu bruo estas terure dum la laŭdado, pardon, mi ikonas tiun eh, a ti audas viaudas en la registrada de esas tío cuando uno yes yes tu vi esas paletas con el danco Uh, yes. Kai li uh, avis male la mecanica servo, li ne sekis la usa la rectan paradigma. Se pensis pli complexa esprim prempova sistema. Caecaries se esperantisto li usis la speranta in ce va il finanjoi. Peto. In poesia siccodignitai la omni verbo et adverbi si constanta et. Cadio cefai finagioi estis la maniero por encodigi. Mi donas al vi exemplo. No, estas suffice facile, po doni exemplo en itala. Kiam mi diras aquo, aqua, en italas mi diras, mi diras diri tale, acqua. Se c'è un chiedi la greca al vorton, ibrico, kai se vi ne scias ne usas esperanto kiel vera per granto vine vine ne tui comprenas la rilato inter idrico kai acqua char si tio esas la fin de vena e la via esas grec de vena che in, la plemuto de la lingue o casas mut foi ci tio cio ne cioè in esperanto esas multe regulezo multe regulezo che in cio Kaj giuste tio regulezo estas por li la bazo por konstrui la ontologion. Kio se ĝi signifas? Signifas ke la mm, sistema existira. Havas nian nigran skatolon, supposo che ni havas texton scribita en ehm Franza, eccetera. En la Franza, che è nomicias A. Por enigi en la, en la, en la machino, vi devas preni la texton, kai flanca ci vorto minesias do uh, mi havas ci ieri mappo de la mondo montras por fare tion oni devas aldoni ne, nome no, o de che tio i ci ti esas du nomoi ci ti do nomo por igi um, genitiva formo oni devas di in esperanto che do oni prenas nomoi au grup nomoi nom grupoi per manca un articolo e ca infinita infinitiva verboi esemple che devas aldoni la giusta categoria la giusta classe ci vi comprenas tutte mani che devas fare mani homo che devas spertuli per tio do oni ne povas usi rekte la maschinon Senconi encodigo della testo. In un caso... Eh. non mi vengono prima sulla domanda, eh. la U plus dove... Ma por, por dire la mappa del mondo, la mappa del mondo Montras. Fai chi ne ti eh, vuole. Vi forigas disponigas la preposición eh, de tie ca e metas en tiu special a codo. Tiu esas codo. Se mi havas accusativon, estas o plus no. Ca tie i plus as, per mm -hmm. exemple. Plus as. Ca e devas encodigi, encodigi la texto. Ca vi devas tion si, vi devas lerni chia maniere tion fari, cia tio nestas tute, cia tio estes via maniero for transformi io de a a a a signo signita io significa che la la testo è sta preparita per la per la macchina Tio casi smooth poi e poste ne vi posso direte brevi testo fai mi metti in macchina vi devo pratichi io a maniere la la la macchina non è poco a Bene, exacte che estis la, la, la maniera in cui ho fatto il proiettivo. Tu, con i fazo pratica faso. Pratica faso, ora altro Per automata traduca la macchina. Cai posto è La macchina riguarda, eh, la giusta columno, e non è la tutta portarono, seppur eh, Quarono della portata effettive, per la tutta in forma. e le righe, una io smira io, No, ebrevi uso smira la russa, c'era un continuo smira la russa. La Germania sempre, eh. the das thus o forprenas la franca e vita la germani kai lasas la speciale signo e dio esas O. punto falso kai alia homo e vas preni dio kai rimetti la preposizione cae la giusta vortordo do io pli riccia sistema compare con tio de azioni cioè questa ontologio malantavole se vi se vi memoras la reale in caractero in essa stia il mal simile mi paroli spri transcenda i particoli. io particoli che io poas changi esempio de monaco non a che io gli deva saldoni speciale particolo un tornire loco dentro io simile e tio è la la la sama feo. se li ne tutte i vertis li prenis rette del esperanto cioè li diris esperanto funcionas eh, esperanto è sas buona modello per la lia lingua in li usi schie lingua eh, angla germana eh, franza alla russa e do chi in europa è lingua eh, io un parenza in un esperanto do io se, se, estis tutte tutte Eh, ne malavanzia solo por lì. Ok? E lì ottenni in risulto in portio tempo, parolo, eh, pardon, ti ho estis che lì successis e di ho mila russa e Let me. Imago che la città la lingua della russa usa imalpi let me. Ne, perdono, eh, ne la città russa è stata Dumi. Dumi. Tolstoi usa let No, Dove no, poi se metti Tolstoi che è molto lì, eh, <laughs> che è la tutta russa portaro inklusive der Arcaismoi esat si cent dudec mil radicoi. Okay? Es e grandiosa risulta. Cioè, eh, li successus, li eh, encodicis eh, eh comenzante della eliga lingvo che ciam estis la russa, cioè la celo estis havi bonan russan traducon en la russa, kai ecte tio per esperanto li encodicis la alie morte nella mia lingua. tio esis la manieno, li antologio. Et anca un libri la problemo de sinonimoi cae homonimoi. Tio estas sinonimoi, tu mi conos la vocca, mi plene, mi clarigas, sed simile io non similas ce ca cae esto cioè che esas tu sinonimoi cae anca o concludi au derivo de conc ludi ludi per concoi io estas homonimo char estas sam scri maniero ma sama signifo do, vidas che uno estas la complemento della lia la du concepto sinonimo sinonimezzo kai bono in mezzo kai li pripensi tio. kiel che am vi uh, eh, deva enigi uh, eh, homonimo e sinonimo li propona sali al la macchina propona sali kai cantifino Tia maniere vi povas mal mandui ambi vi la tutto esempio se vi volas e eh, parole pri matematica concludo que une rilata saluto per conquei, ogni, dia, ogni la macchina propone salvi matematiche che è clarito. Cioè, pratica solvo por tio problema. Tio problema de se non immenso che de por non immenso, essas grandiosa problema por macchina. Grandiosa. Cioè, eh, ogni beso, ni besonatas multo da, da compreno pri la, pri la enjavo. Kai tio se postulas uh, si, semantico, postulas ontrogio. Yes. Salve. Number two, you're actually from Rama on Yes. Two, two, two. Yes. <laughs> yes, yes, exactly. Kai ne, ne hazarde, Eh, kiam temas pri la angla lingvo uh, homoj pli fokusiĝas al la skriba parto ĉar la skriba parto povas malanguigigi la multa in caso de uh, effettive existas homonimio kai omografio omografio estas nur sam samezzo de la scrib maniero se oni parolas tion mal, mal, mm, malegale e multe lingue ti ho casa si mi può bastire en in itala. se vi pronuncia la simil uh, esperanto maniero capitano estas exacte capitano san chiede in esperanto se, se vi ha un accento citie capitano che occasas, o Esas formo de ocasas sed ni ne plu scribas la accento ci citie, che tio signifas che ni havas homo grafa e porto e chi unesta sono unimo e effettive laure parola. Sed tio esas vera di tanto. Bon, tio estas chi eh, mi volas eh, la vizio al vi, per tio. Cai, tio ocasis poste, Eh, facilagioi al li, char, eh, tutte abrupte in Sovietunio, uh, Esperanto igis favorata lingvo, kiel eble vi scias, ĉu vi scias tion? Ne, eble ne. Mi ne neniam pasis eh, uh, eh, antaŭ to, mi povas rakonti tion al iomete. Kiu legis la tangera lingua de Ulrich Lins? Mm. Certe Yes, no, vi scias. Do, vi scias tion aferon. Do, la periodo de sta, Stalino? Yes, yes, yes, parte. Parte, sed ancao iomete antaŭe, Tan eh, es momento que uno imprevese esa kiel al lingvo della tutta Sovietunio. Sai por por ne eh, doni a vantaggio alla Russia. Sed tio tio che un tio opzio forfalis, esperanto forfalis ancao. Kai fatte è la fino della Tridecaia oi a antaura 2 un minuto tio casis kai la la povera Trojanski devis diri che la la, la tutta della tutta maschino e si tutte fuscia li usi se sperando anche in pedis ufficiale un pardon alla partio por ne perdi la possibilità che giusto per tio tio patento igis en eh, io eh, mm, mm, eh, etaggio subterra etaggio de de San Pietroburgo che estis reprenita nun ege ege ege poste effettive de nove in iaro domini. Oni povis legi ion articolo in iaro domini. Le antaue le niu cis per tio. Che tio è chiam tio tio conaro eh, aro eh, esti sciate della mm, faculo e eh, per automata traducato i egemi rispettio. Cioè, c'è un modello oni con eh, non ma più paratimo pivot lingua io significa che vi electas lingua io por pivoti la struttura della lia e c'è tio eh, paradigma en eh, per automata traduca traduca uh, uh, faco oni usis en la 1900 decai ne antavo che es sa alia paradigma effettive tutte pli complexa compare con la recta paradigma per esempio kai do tio es la la mia historio, kai un interplecto de esperantisto e con una, una historio la pra, historio de informatico. che mi può dire? Do, uh, non mi può yes. Poi in mezzo che mi può vas finici mi non è con Lucas, io non ho caso sporte. Perché io li Leibniz kaj la paradossin de race, cioè idem. Kai forbesi tra i uniori, samaiarori. Cioè adesso che mi fai se ci centri de excess. Cioè, in tiu momento, oni donas la fundamento, la teoria del fundamento dell'informatico, dove in modo oni donas, che tiu esas turno punto nella storia dell'informatico effettiva. Cioè, poste, poste esas la tua milito che in 1946, la unua vera computino, ENIAC che la moderna epoca. Do, mi spero che eh, nella fine della, della semana o dio estas ciao e si ne havas menziono morto e post morto di fino a 1916 sen dube kai ebbe anche la periodo della comunità che a maniera la venuta semaino mi comenzo la moderna storia Informático. No, dan con vi atento,